tuan je training module cold chain boy markani tukanget temen makumian ngairi ngar jalim go cold chain ja nakun making sure nika itu ngairi goingarayan gangora warpam ur step ngur pingur belian itu kayaan kayan tu ni yol ngoy wongleun lukanarau Uni balang ni mrengi cold chain boy Ning balang ni sinjama. jama Palanya mirin baki cold chain, kanguran dung tukang di kuingar, fresh, ngain dung ni dur ya lecu ira, kadaka ngai tu lecu ir, gayakan lu yul ngunyurik tun. Tial ja biri angur, nguri in jana prutu, cold chain ja, ice slurry. Tiak malani nit ja, tercel kula, make sure yan dal ngay bala nya leccu undi ngay tu leccu kun dal un tiang un nakun ngay tu ngay tam ga nya undi slaring gui ngari ya kayak ngula na munata umoi kari u insect mala ungula na mala ice shaved ice ubatti mala ice cube mir menyemakja yakka baki undi indi bala nya block of ice Tamurong kapu thermometer ka temperature data sheet ka pen kula ritikung karol goyol warpa muni jinawa kalit ripuny prarid singna kabaki sanitizer panyareja puman itu rakkuy guman ulana James mala kadar na nangai tukang ora Jama uni ice slurry jalktur 3 buckets ice kawangkan bucket tamurong kapo pek pilihan gi three buckets ice dalam damurung kapo yan bilang itu kulang ni three kotas full tir mat merang temperature ngurki slario Uni semua bertaja bolangi lakarang pingur tu kabala minus two degrees l. Tuan jana ngai nunggu slaring ritin ngurir itu rakuman. Palemri nakun rakum, karakum, dian belang ni darwakat perang hariri, unin belang ni nakun merit terabisi. Yrbitenito ulguin warpam ngairin yalk turmunata dolo jagulang kaulang durbalai slaril bondinyan. Yakka nganyawin cakan artul ngai belang bayan yaci. Palemri tulang tunung ngairin slaril ya wukiri balai logbukl nati nyang ngairi kanyamu nati kaulang dun balai. Nang warpam ngairi unis laringur ngai warpam kajinawa gapung ngura war tun dal urlid na pichan beli ngai tukang orang ni dal dal tuan jamar ka ngai tukang temperature kui ngari andara pichan beli ani tuka checking na kun ni temperature nguri ki slario ka temperature warpam kung nguri ki ngari riu every hour wallo ni dungupan wukiri ni temperature mala every hour ja tipal data sheet ngau ki warpam ni temperature nguri ki slario nirpul gap polil gappulil kakanartul balai 30 seconds ko ngore ngai tu jina wany unil marwin mara ngai tu yual kian number lakara muringi muni nakun bala ngai temperature yulk baram ga 2 degrees pulo ice radiator. mixing unil slurry kabulo jakap unil temperature jakkap kun ngori ki temperature jangai riu ja cari urwang ga ngai ri ni tu jakkap unil linggoyan ga ngai ri bican beli karbi ur mulana rakki balai tayul markan itu bulu ni yalla malmam check-up ngunda ngai thermometer nguni darchal ka sanitizing boy pelagal kurang ni turil la balai ngai riwal ka ganar tulun le 30 seconds ko Uni ngairi temperature melkung balangi being 2 gabala minus 2 degrees l. Wokiring uni temperature mala balai data sheet l. Ulang urun ngairi rungin merang slaril pek pili ki rongi every hour kanang uni temperature muri ki bilian ngari riu uni ngai tail rak ki mir palamin to dor unja rak kunang urja pejan bilin to ga namat nama uni temperature mala ka go ngari an to ga uni ngora tuan jang ngai pad uni le jama cold chain uni ni to ga bichen ja ka makum ngari rio ka right na temperature yang to ngora uni ngai tumaruin na le ngora Mungi gitu yakkan jaka mungi mak kumurike, umak ngai tu temperature mar gormur ir, mungi mak bola ngai yan lecho mar gorriona, para yor nai tu yachir. Wai ngundi ngai ri nungo, undi ni gat mram, ka wai ngundi namu na mount ngai ri ni jalim. Ukiri ngundi namba mala, no ka logbukl. yang beri nitung ni wai kawuk kiri laibul jamala mulanya paket lo batil jamala ni nyakun bala merengin muriki batil mala nati nya ngayon yung pala yang ni yung gat meram kana mo na ngayon ni ngurang nili Caka ni tukang makum ngayri uja Bican beli ni tukang ngayta munya goingar marka tu lecun gayakan ya acir Bala yamiri ni tulang tun ngundi ngayri slaril ja ukulrim ja ngundi ngayka 4 degrees ngoyup tun uning manjmak ngairi rin tong ni latu er, mula namuna wallo soldiers taking the mañmak dukkar packing go do yo ngai rio kaju nra truck to ongorian balangi kulremur pitan itu soldiers taking ya ulang dulu mara damburu bolanya laya ais moikur unili kulangor Tuat prangai di selaringor, kaulang dur balai uni uni ais. Pinguring ulang dur bulu leya ais karwella balai ngairilla. Piak piliki leya mala jama uni ngairi mala ka ais saimian ngaitu i bendir. Ka piak pilihan gi leya nakun ngairi leya ais yan ni warpap na uni ngairi ulang ulang dura kulal o yan bilin ngaitu kula full tir. Nirpul uni kula palai call room lil uyakka walul kui lai ngai tungura ka munmak kumuni ais kangareri guingar mulanamunau wallo Philip tamalani tunganya freezing kum ulang dun bala refrigerator ulang dur jang ni Philip tamala ziplock bag lil kabini kungwar warpa muni wat dart merang pala dal uranganya ceiling na ugar bi uranganya cling wrap tu Philip tamala balang manmak fridge ngur mulanamunau wallo telim guin o freezing balang ni. Toyo yung ngariri, makuman likang ora, maruin kun. kunin itu nama itu bican yang ngariri, makuni ngai, iat tira machi Mil jamaci, tira Kills machi pile tira. Pungan na maci acir. Muni maci ngai ngariri, iat kurtira, balanya nakundua kun ngula namala ngurkungan yan cha nyilika ngat tangur bisnis ngur kaduan jama eli mereka yang itu kanina ningai ngatta ngur maimak jalim go kaya kabalang yul ngur diktor pulu ini tu tun food safety requirements kun kue ngaki cold chain ya uni nilika jama mereka itu kangairi uni maimak kagui ngar ngura becan beli Uning cold chain important nungo fishing business ko Kuyangan itu kaduan jamala kaul chenja pichan beli. Tuan janya kun mereka nunggu customer mala pichan beli tu kamaram ngari ngariri kayak katungula yul ngurik tun. Muni ni kajal tirna orang ngurik beriau go muni ngariri boy filiting boy nango nguni beriau.